الانتخابات كانت تعكس حاله من آه، يعني من الغضب الشعبي هو كان تصويت احتجاجي كان كان نوع من الديجاجيزم يعني تجاه الطبقه السياسيه هذا من ناحيه الطبقه السياسيه طبعا اللي حكمت خصوصا من 2014 فيما بعد آه، كان آه، كان كان ايضا تصويت احتجاجي ضد الاحزاب السياسيه وشفنا انه سواء كان قيس سعيد او نبيل القروي رغم انه عنده حزب ولكن طبعا حزب جديد هو عباره اشبه بماكينه انتخابيه يعني مش حزب سياسي بتوجهات او او طرح ايديولوجي معروف او تموقع او تموقع معروف يعني بالعكس يعني انا تقديري انه قلب تونس كان اكثر نوع من الماكينه الانتخابيه اكثر منه طبعا كان ايضا آه، يعني تصويت احتجاجي وتصويت غاضب تجاه ايضا آه، الطريقه التي اديرت بها مرحله ما بعد 2014 بمعنى انه اهمال وخصوصا 2014 وحتى 2011 للامانه يعني يعني نفذ صبر آه، آه، جزء كبير من الشعب وخصوصا طبقات الوسطى وطبقات الطبقات آه، الشعبيه والشبان اللي اللي صوتوا بكثافه لقيس سعيد انه اهمال المساله الاقتصاديه والاجتماعيه يعني كلف الطبقه السياسيه التي حكمت في السنوات الاخيره خسارتها في الانتخابات هذه وتقديري انه هذا يعني مهم ومفيد انه وكانه رجعنا الى شعارات الثوره الى شعارات آه، تقريبا 2011 خصوصا طبعا مع تصويت قيس سعيد لكن في نفس الوقت هناك صعود لموجه شعبويه مع نبيل القروي آه، وكلا الموجتين سواء كان التصويت العقابي الرافض للاحزاب السياسيه الرافض لل... الرافض حتى للحياه البرلمانيه او النظام البرلماني بمعنى رافض لكل الوساطات السياسيه نوعا ما ما يلزمناش نغفلوا على لحظه 2011 هي كان هي أم البدايات إن صح التعبير لحظة 2011 هي لحظة الثورة هي لحظة لحظة اللحظة الكبيرة لبداية بداية الطموح لتحقيق تغيير حقيقي ولكن للأسف لم يتغير شيء لا في اتجاه الثورة ولا حتى في اتجاه تغيير الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بالعكس يعني وكأنه كان طبعا اهتمام الطبقة السياسية المنصب على السياسه السياسويه اليوميه آه، لي مانوفر بوليتيك ان صح التعبير ادى بحاله من النفور من الطريقه التي تمارس بها السياسه من يعني بمعنى انه صار عن جزء كبير من الشعب آه، ومن ومن الناس اللي انتخبوا في آه، نهار الاحد اللي فات آه، يعني نوع من القناعة انه السياسة اليوم تكاد تقتصر على السمسرة السياسية على الفساد السياسي على les marchandages، على les compromissions، على سلطة اللوبيات على أنه مش ممكن بالوضع هذا من خلال الأحزاب من خلال طريقة اقتسام السلطة وترتيب النظام السياسي كما هو الحال بعد الدستور 2014 احداث تغيير وبالتالي هو تصويت عقابي من هذا المنحى يعني من ناحيه تصويت عقابي ضد توجه معين ضد طبقه سياسيه معينه ضد احزاب معينه هذا ما يعنيش انه هو تصويت هذا ما يعنيش طبعا انه هو تصويت غير سياسي او ما يحملش آه، يعني ما يحملش تفسيرات سياسيه او او اعتبارات سياسيه، انا تقديري هو تصويت لصالح رد الاعتبار خصوصا تصويت قيس سعيد طبعا ولكن حتى في جانب منه تصويت لنبيل القروي رد الاعتبار للسياسه بما هي خدمه الناس اما في معاشهم او في امالهم او في مستقبلهم او في مستقبل صغارهم او في اعطاء نوع من الامل انه التغيير ممكن انه كل انسان عنده الحق في بلاده يعني عنده الحق انه يطمح انه غدوه خير هو تقديري هو سينيال دالارم يعني هو ناقوس خطر تجاه الاحزاب انه الاحزاب في خدمه يجب ان تكون في خدمه الناس مش احزاب في خدمه نفسها او في خدمه لوبيات معينه او في خدمه مصالح ضيقه معينه هذا من ناحيه من ناحيه اخرى انا تقديري انه هناك منحه سياسه تكون اكثر او لاخذ القرار السياسي اليات لايجاد اليات لاخذ القرار السياسي تكون اكثر افقيه وهذا شفناه في ايطاليا يعني صعود مثلا لو موفمون 5 ايطوال مثلا آه، بالمناسبة مش يشابه في نوعا ما صعود موجة قيس سعيد يعني قيس سعيد أستاذ حقوق جوزيبي كونتي رئيس مجلس الوزراء الإيطالي اليوم أستاذ حقوق لم تسبق له لم يسبق له أن كانت له تجربة سياسية في السابق le mouvement 5 étoiles هو تقريبا une plateforme فيها تصويت مباشر يعني كل القرارات التي تؤخذ تقريبا يقع تصويت آه، إلكترونيا من قبل 80 ألف منخرط على القرارات اللي تؤخذ فبالتالي هناك حاجه الى وكانه اشراك اشراك الناس في اخذ القرارات سواء كانت قرارات كبيره او قرارات صغيره الاحزاب لم تعد قادره على الاقل في صيغتها التونسيه اللي شفناها في ثمانية او تسع سنوات الفارطه لم تكن قادره على اشراك الناس على بناء نوع من الثقه بالعكس شفنا حتى احزاب كانت تملك خزان انتخابي كبير كما حركه النهضه شفنا خزانها الانتخابي يتلاشى تدريجيا لا كانت قادره انه تتوسع ولا كانت قادرة أنه حتى ربما أنه تحافظ على تمسكها الانتخابي وعلى قاعدتها الانتخابية في ظرف سنة تقريبا حركة النهضة فقدت 80 70 إلى 80 ألف صوت بالتالي أنا تقديري ليس يعني مش فرسيمون الأحزاب كأحزاب ولكن إدارة الشأن السياسي ودور الأحزاب ودور الوسائط السياسية الأحزاب كوسائط سياسية في تلبية آه تلبية طموحات الناس آه طلبات الناس انتظارات الناس من السياسه يبدو كانه هناك من كواليسيون هيتيروكليت يعني آه، آه، خليط هجين من اقصى اليمين الى اقصى اليسار خلف قيس سعيد شفنا ناس ربما ماويين او من من اقصى اليسار شفنا ناس منتمين لليسار الاسلامي شفنا ناس كانوا في حمله آه، المنصف المرزوقي مثلا او في فشفنا نشوفوا انه شفنا خليط حقيقه متنوع خلف قيس سعيد يعني قيس سعيد هو تقريبا الى كريستاليزي هاللونتي سيستم هالمنحه او لا فولونتي ان بو داباتر لو سيستم انه de proposer ولا داتر اون بروبوزيسيون انتي سيستم هذا نجح قيس سعيد في هذا وطبعا لونتي سيستم ينجم يكون mot fédérateur لشرائح واسعه لتيارات مختلفه تجد في لحظة ما تتقاطع مصالحها تتقاطع انتظاراتها آه، ضد ال système. هذا متفاهمين فيه آه، الرهان اليوم هو أنه ما الذي سيفعله قيس سعيد لو نجح في الدور الثاني يعني نحن مقدمون على آه، على مرحله فيها الكثير من المجهول معنا من لي فاريابل انسيرتان ومحتاجين الى حقيقه الى ربما إلى التمعن في آه، بعض المؤشرات في الأيام القادمة والأسابيع القادمة آه، ما الذي يعني كيف سيتعامل قيس سعيد مع الكتل التي خلفه مع الانتظارات المختلفة كذا خلفه ثم كيف ستتعامل اللوبيات والمصالح المتنفذة في تونس والمتجذرة مش جديدة آه، مع قيس سعيد نحن أمام أن سيستم آه، طبعا qui campe و qui protège ses positions بمعنى انه يدافع على مصالحه ودافع بشراسه على مصالحه من 2011 الى الى اليوم واعاد صياغه نفسه في اطار تعبيرات سياسيه متنوعه ومختلفه ولكن لم يفقد تقريبا امتيازاته بالعكس هذا من ناحيه ومن ناحيه وفي المقابل هناك كانديدا انتي سيستم ما الذي كيف سيكون المستقبل ممكن نشوف قيس سعيد قد يكون خصوصا انه هو لن يبدو لي انه سوف يكون يعني رئيس بدون كتله برلمانيه على الاقل ربما المستقبل تو يعطينا اجوبه على الكثير من التساؤلات ولكن يبدو انه سوف يكون رئيس بدون كتله آه، داعمه ممكن قد ينتهي به الامر الى انه يكون رئيس نوعا ما معزول في في قرطاج. آه، لهنا انا تقديري يعني حتى من ناحيه استراتيجيه مهم لقيس سعيد انه يفكر في كتله تدعمه يعني نجح في في في 2000 2000 في 2019 في الدور الثاني يبدو كانه من الناحيه هذه نبيل القروي آه، يعني ملائم compatible مع ال système بمعنى انه قادر على انه يعمل des deals آه، وقادر على انه يوصل الى توافقات مع مراكز نفوذ مختلفه ومتنوعه بينما قيس سعيد يبدو انه كانه على النقيض تماما هالحاله هذه آه، محتاجين انه خاصه نتفكروا فيها ونفكروا فيها مع بعضنا ون... لانه مرجح جدا انه سوف تخلق نوع من ال instabilité politique. انا تقديري انه الموجه اللي صارت في 2000 طبعا في الدور الاول من الانتخابات الرئاسيه لن تتوقف يعني آه، لانه الانتخابات التشريعيه مش باش تصير العام الجاي يصير بعد أسبوعين تقريبا أنا تقديري أن الموجة لن تتوقف أن الأحزاب سوف تخسر الكثير وحتى من سيتماسك منها سوف يخسر القليل ولكن ما همش تقديري أنه لن يكون هناك يعني أحزاب رابحة يعني أنا تقديري أنه كل الأحزاب سوف تتقلص كتلها البرلمانية مقارنة بنتائجها في 2014 وقد نشهد أيضا دخول لائتلافات آه، مستقلة يعني شفنا آه، سيف الدين مخلوف نتيجته اكثر من 4% يعني انا تقديري انه سوف تترجم يعني نتيجته الايجابيه آه، في الانتخابات الرئاسيه سوف تترجم من خلال تصويت لائتلاف الكرامه في آه، في الانتخابات التشريعيه ربما عيش تونسي ايضا قد تستفيد من موجة الشعبوية اللي استفاد منها القروي في في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ربما قائمات مستقلة سوف تدخل بقوة يعني آه، للبرلمان أحزاب قد تندثر يعني نشوفوا انه احزاب كما كما البديل اللي كان متوقع انه آه، انه يحقق النتيجه يعني ايجابيه نسبيا مني مني رئيسه يعني مهدي جمعه بهزيمه مدويه، هل انه باش يكون قادر على انه آه، ينجح او يعمل score يعني acceptable في التشريعيه نقطه استفهام كبيره.